કરો રાજી રાખો भरा ये सरी नमो नमो मेरी माँ को जीवन ने दिया ज्ञान हाथ जोड़ विनती करो 但是还没有。 रुपया बातचीत ना करें आज मेरे से बड़े मेरे से बुजुर्ग उन्होंने इतनी बात कही थी तो अब कुछ कहना बेकूफी होगी वीर जवानों के लिए सबने कहा सब कुछ किया बस मैं आपको इतना ही कहूंगा आपकी इच्छा थी वही हुआ बस हम सबकी तरफ से इतना ही कहना है ठाकुर आप शक्ति देना तो उनके घर वालों को देना कि यह विश्वास कर पाए कि वो अब नहीं है शक्ति देना तो उनके परिवार उनके परिजनों को देना है एक बार उन परिवार वालों के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए जोरदार एक तेरा कैसा है कि बिल्कुल खाटू के खाटू के ही वासी हमारे सुशील भैया जो मैं बहुत क्लोज था उनके बहुत बहुत प्रेमी उन्होंने कईयों का भला किया एक हमारे सुशील भैया जो वैद्य थे खाटू के आज से दस दिन पहले कम उम्र में बाबा ने उसे अपने पास बुला लिया आज एक छवि देखी उनका बेटा तीन साल का एक बेटा उनका तीन साल का बेटा जब बैठकर के फोटो के आगे फूल चढ़ा रहा होगा उसको तो पता भी नहीं वो क्या कर रहा है पता नहीं ठाकुर आपकी क्या इच्छा है एक ऐसा प्रेमी जो अपने घर से निकला पैदल तेरे दरबार में आने के लिए तेरा रथ पकड़ के चल रहा था और तेरे रथ में ही चिपका रह गया जिंदगी भर के लिए तूने उसे अपने पास बुला लिया बाबा ऐसे ऐसे कई घटने हो रहे बाबा सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना ठाकुर इतनी बात याद रखना जिनके साथ भी ये घट रहा है जिनके साथ भी ये गुजर रहे हैं उन सब के आगे एक नाम जुड़ा है श्याम प्रेमी हम उनको जानते भी नहीं है बस इतना पता है कि वो तेरे दरबार के थ्रू हमें मिला और तेरे दरबार के कारण हम अनजाने अगर कुछ गलत होगा तो उनका कुछ नहीं जा रहा बाबा जा रहा है तो तेरा जा रहा है क्योंकि तेरा नाम जुड़ा उसके आगे बाबा उस श्याम नाम जो ऐसा जुड़ा है तीन अक्षर का बाबा वो नाम कभी नहीं जाना जीवन मैं आप बैठे हुए सभी प्रेमियों से आज अरदास करूंगा कि आज ठाकुर के आगे अरदास लगाए और बाबा से कहे बाबा जिंदगी में कुछ देना या ना देना एक ऐसा पल कभी मत देना किसी को मत देना कि एक बाप अपने बेटे को कंधा दे रहा हो खाली एक बेटा ही अपने बाप को पैदा दे सके ऐसा ही पद बनाना बाबा ऐसा ही पद बनाना आइए सब मिलकर ठाकुर के आगे अरदास करते हैं उन प्रेमियों के लिए कुंदन भाई सुशील भैया सभी के लिए कि बाबा उनको जगह देना तो अपने चरणों में देना जो जो अरदास करके ये सभी मिलकर बोलेंगे बाबा से क्या Hmm. याद करा शामी जाजी आ जाओ बोलो शामी जाजी आ जाओ लखदाता उम्र फरियाद करेगा जी मेरे बाबा के आगे पूरे हाथ उठा लेना अब आज आपके ऊपर है रहे फरियाद करेंगे पूरे हाथ उठा लेना और ताली बजा के बोलना चिल्लाने वाली गाड़ी को बन गई जरूरी है जब चिल्ला कर रहा और जोर से कहूं तभी वो ताली बजे एक बार ताली बजा Come come na come lubuyan kita mo. मन परेशान है मन परेशान सब भी ऐसी परेशान है आज आज का मन मन परेशान है दिल भी है हाथ था जा रहा तो शाम है चलते चलते कोई बदलते हाँ हाँ हाँ आज हाँ। हाँ, हाँ। पहली बार खाटू ऐसा हुआ जिससे मिल रहा हूँ वो रोते हुए मिल रहे वो अपने आप से परेशान होकर दरबार में आए या दुनिया से हार के आए हो आज की आंख में आंसू है बाबा कोई इसलिए हो रहा है कि सुबह से आए वास्ते में दर्शन नहीं कर पा रहे कोई इसलिए भी रो रहा है कि सुबह से दर खाटू में आऊँ दर्शन नहीं कर पा रहा हूं सारे रास्ते वी बंद है कि किसी ये सबसे बड़ी बात है कि सारे वी रास्ते बंद होंगे बाबा एक दिन ऐसा भी लाना कि सारे रास्ते ही बंद हो जाए सिर्फ एक ही रास्ता दिखे दुनिया को सीधा रास्ता जो तेरे तारा है क्योंकि वीआईपी वही होता है जो सबसे बड़ा पापी होता है बाबा वही होता है हम भी जाते हैं क्योंकि हम पापी हैं हम पापी हैं हम इसलिए जाते हैं बाबा ईमानदारी की बात है ईमानदारी की बात है आइए सभी ठाकुर से बड़ी अरदास करते बाबा तो कहते हैं क्या हाँ खाटू नरेश की हाँ अब आपके ऊपर है कौन कौन पर्ची लगाएगा आज मेरे बाबा जब शादी बचाने जाएंगे एक बार और मेरे साथ जाना क्या

किसे किसे मेरे बाबा श्याम का साथ चाहिए वो ताली बजा देना वतन तेरी लगी दिल में तुम्हारा नाम जपता हूँ वतन तेरी लगी दिल में मुझे लगता है आज भागण की ग्यारह जैसा भीड़ आज पर वो पंचायती वाली थाली भी बच गई सैयद तारिक मियाँ ने कह के गई एक बात बड़ी बात कही थी साली ये हमारी खुशनसीबी है कि हम इसके दरबार में बैठे वरना लोग तो कहाँ कहाँ भटक रहे हैं कोई इसीलिए टेंशन में है कि उसके पास इतनी दौलत है कब उसके इनकम टैक्स की रेट बढ़ जाए और कोई इसीलिए टेंशन में है कि उसके पास कुछ भी नहीं है कब किसका बुलावा क्या है घर खड़ा जो मुझे विश्वास है कि आप मुझे संभालोगे सुनो ताली बजा लो मगन रहता हूं फिर भी मैं आज के दिन बाबा आज हकीकत बात कहूंगा आज कोई ऐसी बात नहीं कोई बनावटी बात अगर आज के दिन भी कोई करे प्रेमी कोई भी भजन गायक आज के दिन में बनावटी बात कहे तो फिर वो बाबा के प्रति ऑनेस्ट नहीं है बाबा लोग कहते हैं बहुत सी बातें पर बाबा बस आज इतना ही कहूंगा नहीं कोई सहारा है मगन रहता हूँ फिर भी मैं तुम्हारे गीत गा के तुम्हारे गीत गा के मेरे दिल Gracias.